Давай, Тони, жги! Итак, ребят, мы находимся в шикарном мексиканском ресторане. Он называется Уэссо, что в переводе на русский означает «кости». И сегодня мы будем пробовать здесь самые острые во всем мире, самый острый в Мексике, соусы. У меня сейчас колени в обратную сторону выгибаются очень медленно, мне больно. Ребят, с нами Тони, он шеф-повар этого ресторана. Тони, can you say something about this place, Sí, este, bueno, estamos aquí en Hueso Restaurante. Este es el, el taller de Alfonso Cadena, es el nombre del chef. Y aquí en Hueso lo que usamos es este, cocina para compartir. We are gonna cook some salsas. Окей. Let's get started, bro. Let's ну, start. Ну, да, yes. давайте попробуем. Начнем. I'm here with my братан Alex and my братан Ежня. Женя. Женя. Как будто я нашел отца, и вот мы на Новый год встретились, и <laughs> научил меня готовить. Я не умею готовить вообще, я ничего не умею делать. Доширайте, вот мой предел. Не думай, что мы тебя не понимаем, как бы все понятно. Хаванерос. Ой-ой-ой. Тони? Yeah. How do you do? what? А, неважно. Чувак, ты так ты гостей встречаешь, да? <laughs> Я понял секрет, у него два желудка, у него тот желудок, который сильный все глотает острое, а нормальный желудок он бережет. Ты убийца, ты маньячина, Тони. <laughs> Ну мы же с миром приехали, Тони. Я, я также дома готовлю, только у меня это не специально получается. <laughs> У него это красиво. Ой, как много этого всего. Да, Тони! Давай, Тони, жги! Металлику, включите металлику! Теперь это все нужно замешать. Э, Представьте, как Тони собирает детей в школу просто. Вот это ваш завтрак. Они такие, пап, пожалуйста. Э, этот соус называется «Самый сумасшедшая сальса из Мексики» когда еще все не порезано было, я вот так понял. Это просто очень остро. Это самое вообще острое, что в жизни пробовал. Это не предназначено для того, чтобы глотать. То есть вам достаточно будет понюхать. Чуть-чуть понюхать, да. Ребят, в общем, мы с вами приготовили соусы вместе с Тони. Вы приготовили один, и мы один, но всего их будет пять. Сейчас Тони со своей командой приготовит оставшиеся, и мы их все вместе с вами попробуем. Если я к этому времени буду уже не в состоянии двигаться, можете есть это из моего пупка. Я даю вам на это разрешение. <laughs> У тебя проезд пупок просто. Это не, ничего страшного. <laughs> Ну все, чего, пойдемте пробовать. Пойдем. Is good sauce? Yeah, this is uh, gorgeous salsa. Light? Light? Hard. Yeah, this is the, the devil. Okay. This is okay. Tony El Diablo. Oh, <laughs> fucking hell. Yeah, fucking hell. У тебя текут слезы, признайся. Nice. Ну? No, you trust me. Что он сказал, чуть-чуть? <laughs> Да. Я пока не понимаю. Вроде бы ничего не происходит, но я жду взрыва. Я тоже я пока не понимаю. Сказал. Да, все окей все окей, нормально. Это тоже не острый, говорит Тогда Тони. побольше нам... взять, лопатку, ну, лопатку. мне кажется, он дойдет до конца с таким же этим. Это тоже не острый. Пока что мне все нравится. Я даже возьму, вот смотри, вот пол чипсины взял. Ты учти, что это может быть ошибкой. It's nice. Тони мерзает, а? О, Зачем ты так с нами, Тони? Вот это, вот, вот это да. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Просто поехал, короче, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Неплохо. Стряхни, Лег, максимально. Опа. Вот с таким звуком в России обычно встречают беду. Беда пришла к тебе в рот, да, Леш? А есть омывайка у кого-нибудь? Омывайка есть у кого-нибудь? Лайма Вайкуля. есть у кого-нибудь? Блин, вот, вот, вот на этом уже начинает пошатывать, реально голова кружится прям очень сильно. Ну чё? А, а слабо выпить? Чипсы это не то, давай выпьем. Ну, чтобы охренеть. Ну, да чтобы это, почувствовать. Мне кажется, это то, не чистился из вены, короче, напустил. А давай У вот, него ну, она чтобы, горячая. Ну, чтобы реально приколоться. Ну, вот чтобы реально угореть. Давай ты первый, я отвечаю. Я, <laughs> ну, в смысле, я клянусь тебе, что я тоже попробую. Но ну, это челлендж, вот давай, это соус бьюти челлендж. Я просто, я просто сейчас нахожусь реально в таком невминозе, что просто... Давай попробуй, не, серьезно, я вот считаю, что надо попробовать. Просто на чипсине это было не то, вот прям вот, прям вот заглотни. Меня прожгло дыру, прожгло дыру. Я протрезвел. Что, бухой снимаешь? Если это на третьем месте, то что тогда здесь? Вот этот соус <clears throat> надо есть перед походом в инкомат. Cheers. Cheers. Cheers. That's for the real men, man. You know? Is it okay? Uh, I, am I'm tremble. You know? Because you are too chillon. No, no, no. What, what just, just repeat with me. One, two, yo, yo soy, yo soy bien, bien chillón. Yo soy bien chillón. Ага. What does it mean? Так, почему-то вокруг мексиканцы все смеются. Вот просто все смеются. Ты только что сказал, я конченый просто, мне кажется. За родителей я потек. Ну все. А Даже Тони, он кремень, он сдался. Что такое, жжет? Тимур. Tiger Woods. it's good. That's actually, it's too spicy. But now, if you try this, now you can be my friend, man. Ты что, нож даст? Ты хочешь меня порезать, что ли? Что? Like this. Yes. No. Yes. No. Take it, no, no. Take it, take it. Да ты чего хочешь-то от меня вообще? Убери это. Зачем? Нет, я давай я подержу, но я есть не буду это. О, oh, fuck. no, man, thank you so hey, much. What? I, I'm do it after you. You first, you first. No, Come you on. first, you Come first. On, you first. Да вы конченые оба. Did your turn, man. No, no, no, no, no. Cry. Эй, <laughs> ты чего обманул меня? No, no, ну, crazy я you, Мужик, ты это ешь с детства. Солира. Подонок. Если мы сейчас поцелуемся, произойдет ядерный взрыв, потому что вот эти две херни соединятся. У него там, он тебе соус еще какой-то передал. Ребят, в общем, сегодня мы попробовали э, а, 5 самых острых мексиканских соусов прямиком из ада, да, из котла помним, дьявола. Мы помним об этом, Саш, да, спасибо. <laughs> Но, ребят, наши страдания, они будут вознаграждены. Э, Тони приготовил для нас специальное блюдо, которое даже не готовят здесь, но это самая популярная в Гуадалахаре местная еда. Здесь острые соусы, мяско, хлеб. Острые соусы быстрее, Как мы любим, как мы любим. Ребят, давайте попробуем. М -м -м это острое. Я уже ничего не чувствую, мне Блин, на самом деле, да, это все раскрывается. Тони! Тони, <laughs> какого, какого черта? Но <laughs> <laughs> а ты же сказал, это не остро! А, ваше здоровье. Ребят, главное не забывайте о том, что главное в процессе, а мы остаемся с ребятами, пожалуй, здесь. У нас с Альмекой проходит конкурс, в котором и вы все можете поучаствовать. А, выкладывайте фотографии, где вы круто проводите время с текилой. И Возможно, вы победите и получите призы крутые от Альмеки с нашими подписями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за нашими приключениями в Мексике. Ну а мы с ребятами пока побудем здесь. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers.